¿Tú qué piensas sobre la poesía? La poesía llama puerta. La poesía te puerta suelo. La poesía registra casa. La poesía encuentra droga. La poesía lleva a primo cárcel. No, no, no, no, no la policía, la poesía, los, po por, los poemas. El poema ahora es sacar a primo cárcel.